A menudo somos poco conscientes. Estamos muy distraídos en nuestro mundo interno, en nuestros propios asuntos, como para fijarnos qué hay alrededor. A veces nos da igual lo que le pasa al otro y nos olvidamos que todos somos parte del mismo planeta, de un mismo organismo. No es extraño ver basura en la calle y claro, cuando lo notamos, mucho no hacemos. No es nuestra responsabilidad. Y bueno, no pedimos que nos hagamos cargo de la limpieza pública. Ya bastante haríamos con no ensuciar, si lo hiciéramos. Pero podríamos dar un paso más. Tal vez en el traslado a tu centro de trabajo o en los lugares donde te desplazas a diario, vas a encontrar desperdicios tirados en la vía pública. No queremos causarte un esfuerzo mayor, bastará con estar atento y discernir si verdaderamente puedes o no hacer algo más. Muchos ya están por ahí dando el ejemplo sin que te enteres. Y nosotros solo queremos difundir el mensaje y si es posible contagiar de esa buena vibra a más gente. Esta campaña, que hemos decidido llamar Paltacho, consiste en el pequeño reto personal de estar atento a la basura que se cruce por tu camino y si pudieras, y esto no te fuera a causar algún daño a la salud o hacerte retrasar de tus actividades, recoger el desperdicio y llevarlo al contenedor más cercano. Esta campaña dura todo el año y puedes repetirla cuantas veces quieras, para medir el impacto de esta campaña, te vamos a pedir un esfuerzo adicional, y es que ya sea en forma de video, foto o comentario, compartas con nosotros cómo fue tu participación e incluyas los hashtag Paltacho o Trash Pickup Challenge. Los videos que nos manden además serán usados para seguir difundiendo la campaña a lo largo del año. Gracias por tu atención y el aporte que puedas brindar a esta campaña.